એ મારા વાલા મતદારો મતદાન કરી દો હે મારા વાલા મતદારો મતદાન કરી દો હે મારા વાલા મતદારો મતદાન કરી દો તમે સતીશભાઈ મકવાના ને વિજય બનાવી દો મારા વાલા મતદારો મતદાન કરી દો